ඔබ මා හමුවන අප දොඩ මළුවන අවසන් සැන්දෑවේ මා ගැන මතකය යළි මට දෙනු මැන මා ගැන මතකය යළි මට දෙනු මැන ආදරියේ මගේ ගතමා වෙත සිත ඇත වෙනතක සෙනෙහස කුමට දූලඳේ මටමා නැති කල ඔබ ගැන ඇති මතකය සිතෙහි මටමා නැති කල ඔබ ගැන ඇති මතකය මිහිදන් කරමි අදේ me. සහල බව නොකියමි කාට හුලඳේ දිවියම මගේ හැඩ කළ ඔබ හට වැඩුසෙනේ හස සිතෙහි දිවියම මගේ හැඩ කළ ඔබ හට වැඩුසෙනේ හස කඳුලකි ජීවිතේ මගේ ඔබ මා හමුවන අප දොඩ මළුවන අවසන් සැන්දෑවේ මාගැන මතකය යළි මට දෙනුමැන මාගැන මතකය යළි මට දෙනුමැන ආදරියේ මගේ